लिब्रे अफिस क्याल्कको इन्सर्टिङ इमेज स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्ने छौ डकुमेन्टमा इमेज फाइल हाल्न उदाहरण JPEG, PNG वा BMP, यहाँ हामी Ubuntu Linux संस्करण 10.04 र लिब्रे अफिस सुट संस्करण 3.3.4 प्रयोग गर्दै छौं एउटा स्प्रेडशीटमा इमेज यसरी थपिन्छ इमेज फाइल सिधै इन्सर्ट गर्ने ग्राफिक्स प्रोग्रामबाट एउटा क्लिपबोर्डको सहयोगले ग्यालरीबाट हामी प्रत्येकको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौ हाम्रो पर्सनल फाइनान्स trackerओडीएस स्प्रेडशीट खोलौं सुरुमा हामी सेट 2 छानौं हामी यी सिटहरूमा इमेजहरू थप्नेछौं एउटा सेल छान्ने अनि त्यसमा चित्रहरू थप्ने राम्रो अभ्यास हो यदि पहिले नै हाम्रो कम्प्युटरमा इमेज भण्डार गरिएको छ भने हामी सुरुमा इन्सर्टमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि पिक्चर र फ्रम फाइल छानौं अब हामी इमेज देखाउन चाहेको स्थानमा राखौं मैले केही इमेजहरू डेस्कटपको इमेजेस नामक फोल्डरमा भण्डारण गरिसकेकी छु त्यसैले म इमेज वान छान्नेछु हामी लोकेसन फिल्डमा इमेजको नाम देख्छौं ओपन बटनमा क्लिक गरौं स्प्रेडसिटमा देखा परेको इमेज निहाल्नुहोस् यसलाई लिंक गरेर अर्को चित्र थपौं सुरुमा नयाँ सेल छानौं अब हामी इन्सर्ट र पिक्चरमा क्लिक गरौं र फ्रम फाइल छानौं अर्को इमेज छानौ अब इमेज 2 मा क्लिक गरौ आफ्नो डकुमेन्टमा इमेज लिंक गर्न लिंक विकल्प खोजौ र ओपन क्लिक गरौ डायलग बक्समा देखा परेको किप लिंक बटनमा क्लिक गरौ अब चित्र फाइलमा लिंक भएको छ लिंकिङ जब हामी फाइल लिंक गर्छौं पहिलो यो सेभ हुँदा यसले स्प्रेडशीटको साइज घटाउँछ किनकि हाम्रो स्प्रेडशीटमा इमेज छैन दोस्रो यसले युजरलाई दुवै फाइल छुट्टाछुट्टै फेरबदल गर्न दिन्छ इमेज फाइलमा गरेको कुनै फेरबदल स्प्रेडशीटमा लिंक भएको इमेजमा देखिन्छ हामी इमेज 2 को रंग बदल्छौं जुन ग्रे स्केलको फाइलमा लिंक भएको छ म चित्र सम्पादन गर्न GIMP एडिटर प्रयोग गरिरहेकी छु तपाई आफ्नो कम्प्युटरमा स्थापित कुनै एडिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा पर्सनल फाइनान्स trackerओडीएस सेभ र बन्द गरौँ अब इमेजेस फोल्डरमा जाउँ इमेज 2 छानौ अब राइट क्लिक गरौँ र ओपन विथ छानौ GIMP मा इमेज 2 खुल्छ अब हामी चित्रको कलर ग्रे स्केलमा बदल्छौं अब इमेजलाई सेभ र बन्द गरौ पर्सनल फाइनान्स trackerओडीएस खोलौ इमेज 2 अब ग्रे स्केलमा देखिन्छ फाइल लिंक गर्नुको एउटा मुख्य बेफाइदा भनेको जब हामी यो स्प्रेडशीट अर्को कम्प्युटर वा युजरमा पठाउन चाहन्छौ तपाईले दुवै पर्छ स्प्रेडशीट साथै इमेज फाइल पनि मतलब हामीले सधैँ दुवै फाइलहरू भण्डार भएको स्थान थाहा पाउनुपर्छ इमेजलाई स्प्रेडसिटको दायाँपट्टि सारौ स्प्रेडसिटमा इमेज हाल्ने अर्को तरिका भनेको हामीले इमेज भण्डार गरेको फोल्डरबाट इमेज तान्ने र यसलाई हाम्रो स्प्रेडसिटमा छोड्ने हो हामी इमेज तान्छौं र छोड्छौं अब हामी जहाँ चाहे त्यही इमेज फाइललाई स्प्रेडसिटमा सिधै तान्न र छोड्न सक्छौ तपाई आफ्नो डकुमेन्टमा इमेज भएको देख्नुहुनेछ यो परिवर्तनलाई कन्ट्रोल र जेड थिची अन्डु गरौँ अब तान्ने र छोड्ने तरिका प्रयोग गरी इमेज लिंक गरौँ यो पनि सजिलो छ कन्ट्रोल र शिफ्ट किहरू थिची राखी इमेज स्प्रेडसिटमा तानेर लगाऊ अहिले इमेज फाइल डकुमेन्टमा लिंक भएको छ कन्ट्रोल र एस कीहरु सँगै थिचेर क्याल्क फाइल सेभ गरौ अब यो फाइल बन्द गरौ अब हामी इमेज रहेको फोल्डरमा जाउँ हामीले image4.jpg फाइलमा इन्सर्ट गरेको image3.jpg इमेजलाई पुनः नामकरण गर्यौं अब पर्सनल फाइनान्स trackerओडीएस फाइल फेरि खोलौं हामी देख्छौं लिंक गरेको इमेज अहिले देखिँदैन लिंक गरेको पाथमा एउटा एरर देखाउँछ हामी यो लिंक डिलिट गरौँ यो ट्युटोरियल रोकौं र यो कार्य गरौँ क्याल्क सिटमा इमेजलाई लिंकको रूपमा इन्सर्ट गरौँ यसलाई सेभ र बन्द गरौँ अब इमेज भण्डारण गरेको फोल्डरमा जाउँ र इमेज मेटौं इमेज अझै पनि क्याल्क फाइलमा छ छैन जाँच्न यसलाई खोलौं अब इमेजलाई फेरि इमेज फोल्डरमा पेस्ट गरौँ क्याल्क फाइलमा इमेज देखिन्छ कि जाँचौं स्ट्यान्डर्ड टुलबार मुनि एउटा नयाँ टुलबार याद गरौँ यसलाई पिक्चर टुलबार भनिन्छ पिक्चर टूलबार माथि पट्टिको फिल्टर बटनले इमेजको रूप बदल्न अनेक विकल्पहरू दिन्छ कन्ट्रोल र जेड थिची अन्डु गरौँ ग्राफिक्स मोड बटनमा इमेजलाई बदल्ने greyscale black and white र वाटरमार्क जस्ता विकल्पहरू छन् पिक्चर टूलबारमा अन्य विकल्पहरू छन् जुन हामी पछि हेर्नेछौँ अर्को हामी क्लिपबोर्डबाट इमेज कसरी हाल्ने सिक्नेछौं हामी क्लिपबोर्डमा भण्डार गरिएको इमेज एक लिब्रे अफिस स्प्रेडशीट देखि अर्कोमा कपी गर्न सक्छौं एउटा नयाँ स्प्रेडशीट बनाऊ र यसलाई abc.ods नाम दिऊ यो हाम्रो टार्गेट डकुमेन्ट हो हामीसँग पहिलेदेखि नै हाम्रो पर्सनल फाइनान्स ट्र्याकर.ods फाइलमा इमेज छ यो हाम्रो सोर्स डकुमेन्ट हो अब सोर्स फाइलबाट कपी गर्नुपर्ने इमेज छानौ कन्ट्रोल र C कीहरु सँगै थिची इमेज कपी गरौ अब क्लिपबोर्डमा इमेज सेभ भएको छ अब यसलाई छोडी टार्गेट डकुमेन्टमा जाउँ जुन abcods हो abcods मा सेभ गरेको इमेजलाई इच्छा अनुसार कहाँ राख्ने स्थान छानौ अब कन्ट्रोल र भी सँगै थिची डकुमेन्टमा इमेज इन्सर्ट गरौँ हामी हाम्रो टार्गेट फाइलमा इमेज इन्सर्ट भएको देख्छौं अब हामी कसरी क्याल्क ग्यालरीबाट इमेज सिधै हाल्ने भन्ने सिक्ने छौं ग्यालरीमा इमेज सँगसँगै आवाजहरू पनि हुन्छ जुन हाम्रो स्प्रेडसिटमा हाल्न सकिन्छ यो कसरी गर्ने हेरौँ स्ट्यान्डर्ड टुलबारको ग्यालरी आइकनमा क्लिक गरौँ विकल्पमा टुल्स विकल्पमा क्लिक गरौँ र अनि ग्यालरी खोल्न यसमा क्लिक गरौँ अब ग्यालरीले उपलब्ध गराएको इमेजहरुमा जाउँ र हामीले आफ्नो डकुमेन्टमा हाल्न चाहेको इमेजमा क्लिक गरौँ ग्यालरीबाट इमेज तानौं र स्प्रेडसिटमा आफूले राख्न चाहेको स्थानमा छोडौं हामी हाम्रो पर्सनल finance tracker.ods फाइलमा इमेज रहेको देख्छौं यसरी हामी लिब्रे अफिस ट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुगेका छौं संक्षेपमा हेर्दा हामीले यी कुराहरू कसरी गर्ने सिक्यौं स्प्रेडसिटमा इमेज फाइलहरू विभिन्न तरिकाले हाल्न जस्तै फाइलबाट क्लिपबोर्डबाट ग्यालरीबाट तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईको ब्यान्डविड्थ राम्रो छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीको लागि कृपया spoken tutorialorg मा सम्पर्क गर्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यस मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ spoken tutorialorg nmeict intro यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद